Look in my eye when I talk to you. Never say bye bye when I'm holding you. Yeah, I'm flying to the sky. Don't ask my baby why. यहाँ पे ये बोले मुझे कि फूकने नहीं देंगे लगती इनको मौत प्यारी भाई मेरे बोले यहाँ से बेटा अब हम उठने नहीं देंगे सुनता मैं मन की पर सुन लेता मैं रफकियों की रफ के पास चाबी है वो ताले की है मन की ये बात है एक सन की जब कुत्ते मुझ पर भागने लगे थे और भी जहाँ से हम बैठे भोलेनाथ उनकी कपड़ों में बेटा सारे काले हाथ हट लेने तो लग जाएगी क्योंकि चलता मैं बेटा उनके ही साथ लगता मैं सन की करता मैं मन की Yeah, woke up and I'm on that beat. Come on. Yeah, baby, let's rise up the heat and I'ma fuck you on the DJ until we sleep. That's my fucking time, Danny. Keep, keep, keep. Yeah, don't you come near me. Cause that's my fucking fantasy and I'm making my future. here, Yeah, baba. Look in my eye when I talk to you. Never say bye bye when I'm holding you. Yeah, I'm flying to the sky. Don't ask my baby why.